Mambo vipi? Hii ni Daktari Kiganjani, sehemu pekee inayokupa elimu, taarifa na ufafanuzi wa mambo mbalimbali kuhusiana na afya kwa ujumla. Mimi ni Anatoria Gabriel, niko na Dkt. Ayubu Msalilwa na leo anafafanua kuhusiana na sehemu ya pili ya kipindi hiki ambayo tunazungumzia njia mbalimbali zinazotumiwa na baadhi ya watu kama njia za kupungua uzito. Dokta, kuna hii dhana ya kwamba kufanya mazoezi sana ni njia sahihi ya kumfanya apungue uzito. Hii ina ukweli gani? Ukweli ni kwamba unapofanya mazoezi sana bila kuwa na malengo na bila kufanya hayo mazoezi kwa kipindi fulani bila kuacha, kutakufanya upungue. Kinachokufanya upungue wakati wa kufanya mazoezi ni ule mtiririko ambao unafanya mazoezi leo, hata kama ni kidogo kidogo, leo dakika kumi, inaweza kukufanya upungue uzito. Kwa hivyo sio tu kwamba kwa sababu nafanya mazoezi sana, nikafanya leo mara moja kwa wingi au mara mbili kwa wingi, itanifanya nipungue uzito. Kuna wakati mwingine kufanya kwako mazoezi sana kunaweza kufanya uongezeke uzito, kwa sababu utakuta umevunja vunja tu zile protini za misuli yako na mwili utajaribu kuzirudishia bila wewe kufundisha ya kwamba unataka kupata matokeo gani. Lakini tofauti na haya, kuna baadhi ya vyakula na vinywaji, baadhi ya watu wanaamini kwamba wakivitumia vinawafanya wawe na nguvu nyingi, na pengine inaweza ikawafanya kwa wakati huo kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Ni kweli kwamba vyakula hivi na vinywaji hivi vina uwezo wa kumfanya mtu awe na nguvu zaidi anapovitumia? Ni dhana ambayo ipo na kuna kitu ambacho kinaitwa metabolism au namna mwili unavyojitengenezea nguvu, ambavyo kuna kemikali zinachanganyikana ndani yako na kuvunjavunja chakula na kuweza kuzalisha ile nishati au energy. Sasa watu wanaamini ya kwamba kuna baadhi ya vyakula au vinywaji wakinywa vinaweza kuwatia nguvu kwa haraka sana. Kwa hivyo kisayansi, hiki kitu hakijaweza mpaka sasa hivi kuweza kudhihirishwa ya kwamba ni kweli, ila kwa sababu ya akili zetu tunavyokuwa tunaamini hivyo, basi mtu anatokea anahisi kwamba ana nguvu zaidi vingi, lakini huwa sio sababu ya vile vyakula, inaweza ikawa ni sababu ya kemikali ambazo ziko mle ndani. Kwa mfano, kuna kemikali zinaitwa kafeini, kuna vyakula vingine vinaweza kuwa vina sukari nyingi kwa ndani, ambayo hiyo kwa kawaida, kama utakunywa sukari nyingi, sukari siwanga, chakula cha kutia nguvu. Kwa hiyo mwisho wa siku, ile kinachoenda kukutia nguvu ni ile sukari iliyozidi au ile kafeini ambayo inakwenda kuongeza mzunguko wa damu yako. Kwa hivyo sio kwamba kile ambacho umekunywa kimekufanya wewe mwili wako ukaongezeka nguvu, ni kwamba ni zile content content zilizopo mle ndani, na wakati mwingine ni akili yako tu imeamini hivyo. Kwa hiyo akili mara nyingi ikiamini kitu, kitu huwa kinatokea. Na mbali na kufanya mazoezi sana, kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitumia vidonge vya kumeza ambavyo vinaaminika kwamba vinasaidia kupunguza uzito. Hili unalizungumziaje? Sio vidonge vyote ambavyo hutumika kupunguza uzito vinakuwa vinasaidia. Dhana ya vidonge kuweza kumsaidia mtu kupungua uzito huwa inatokana na kitu fulani ambacho daktari anajua ya kwamba hichi kitu kipo ndani ya mwili wako na kinazalishwa sana na kinafanya mtu aweze kuongezeka uzito kwa sababu ya hicho kitu. Kwa mfano, mtu anatumia vyakula na vitu fulani vinakwenda kuzalisha kitu ndani ya mwili wake ambacho kinamfanya yeye aweze kupata hamu ya kula tu muda wote, akawa anakula sana au anahisi ashibi. Ehe, sasa daktari anaweza kukupatia vidonge vya kuweza kuzuia hicho kitu. Kwa hiyo akizuia hicho kitu, inamaanisha kama mtu atapunguza uwezo wa kula sana au uwezo wa kuwa anahisi njaa kila mara. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, anakuwa amemsaidia mtu kuweza kupungua, na mtu kikawaida anaweza kaita kwamba hivi vidonge vidonge vya kupunguza uzito. Kumbe daktari ametupatia vidonge kwa ajili ya kwenda kutarget kitu fulani. Kwa hiyo usitake tu kuamini, wafuate wataalamu, ongea nao, watakushauri au tutakushauri. Dhana nyingine, watu wanaamini ya kwamba vyakula vyote vilivyoandikwa low fat au vimeandikwa reduced fat, wanaamini kwamba hivi mara nyingi ndio machaguo sahihi. Kwa hivyo hapa tunasema kwamba sio kila vyakula ambavyo vimeandikwa hivi manake ndo chaguo sahihi na kwamba vitakuwa vina afya. Kuna baadhi ya bidhaa bidhaa ambazo zimeandikwa low fat au reduced fat inaweza nikawa ni kweli imeondolewa ile sehemu ya mafuta lakini vikawa vina sukari nyingi, na kwa sababu vikawa vina sukari nyingi, basi ile sukari tu peke yake itakufanya wewe uweze kupata changamoto na unaweza ukaongezeka uzito, lakini umekimbilia kwa sababu vimeandikwa low fat. Wamepunguza fat au mafuta, lakini sukari iko nyingi, kwa hiyo hakuna ambacho kimefanyika. Mwisho siku ile sukari itakuongezea wewe uzito. Dokta, hebu tuzungumzie huu mtazamo ambao upo kwenye jamii kuna watu wanaamini mtu mnene hana afya njema, kwa maana ya kwamba anakuwa na magonjwa. Hili lina ukweli kiasi gani? Sasa kuna watu ambao anaweza akawa ni mnene kwa sababu ya asili yake, lakini ukipima kiwango chake cha mafuta aliyonayo unakuta na mafuta mazuri. Kwa hiyo kiwango cha mafuta, kuna mafuta aina mbili, kuna mafuta ambayo ni mazuri na mafuta ambayo ni mabaya. Yale mafuta ambayo ni mazuri, hata mtu akiwa nayo mengi, lakini ukapima uhusiano wa yale mafuta kwenye damu ukaona kwamba kiwango cha mafuta mazuri kipo cha kutosha kuliko mafuta mabaya, inamaanisha kumaanisha kwamba huyu mtu atakuwa na afya, mwili wake utakuwa unafanya kazi vizuri kama kawaida, na mwili wake unaweza kustahimili ule unene wake, kwa hivyo anakuwa sio tatizo. Sasa hapa unaweza ukajiuliza, kuna watu ambao akishajiona yeye ni mwembamba, basi akajichukulia kwamba ana afya. Sio kila mtu mwembamba maana yake ana afya. Kuna watu wengine ambao mili yao ni miembamba, lakini wana kiwango kikubwa cha mafuta kuliko watu ambao ni wanene. Anakuwa na mafuta yale mabaya ambayo yana rehamu, yanakuwa mengi kwenye mwili wake kuliko mtu ambaye ni mnene. Kwa hivyo huyu mtu anaweza akawa pia kwenye athari ya kuweza kupata magonjwa ya moyo au magonjwa mengine kuliko yule mtu ambaye ukimwangalia afya yake unamkuta kwamba ni mnene. Tokea amezaliwa alikuwa na unene ambao labda ni wa kurithi, na huyu mtu anajiishia maisha yake. Yeye ni mtu ambaye yuko active, haishi maisha ambayo ni maisha ya kiuzembe, anaishi maisha ambayo ni maisha ya kujituma na kujishughulisha, lakini hapungui uzito. Kwa mwisho wa siku mwili wake unakuwa ni mwili una afya, lakini unaonekana kwamba ni mnene, ijapokuwa mtu mwingine anayejiona ni mwembamba anakuwa hafanyi mazoezi, amelemaa tu, anaishi, mwisho wa siku mwili wake unajijengea mafuta ambayo ni mabaya, na mwisho wa siku yanaweza akamletea madhara kuliko ule mtu ambaye anaonekana ni mnene kwenye jamii. Kupata elimu, ushauri juu ya afya na taarifa mbalimbali kuhusiana na yote haya ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, chaneli yetu ya YouTube tunafahamika hivyo. Subscribe ili kupata taarifa kiganjani mwako, lakini usisahau kutufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa ni pamoja na Instagram pamoja na Facebook, tunafahamika kama daktari underscore kiganjani Kiganjani, bila kusahau Twitter pamoja na TikTok tunafahamika kama Daktari Kiganjani.